чё мара әсел далаға чалыбы же муну менен эле бүтүрөлүбү Аселге да жетишебиз сенин телефонуңбу? өзүм эле алайын алло э сопляк сен немени лох деп ойлоп атасың бия бир сааттын ичинде документтерди алып кел болбосо аселиңди сөөгүн алып кетесиң ушул жерден түшүндүңбү өзүң жалгыз кел болбосо жолугушуу болбойт все барышым керек е давай камап салалы дагы спецназ шақырып адылды қолға түшүрөбүз ал бізді жөн эле понт алып атат жеткен ше, сілер силер билбейсиңер аны ал каалаган нерсесин кылып ташташы мүмкүн э э болдучу калп эле коркута бербей э мара сен эмне ушуга ишенип атасыңбы э аны экөөбүз эле сындырып коебуз бұл адылбек өзінің личный проблемасы белгілі мен өзім іле шешем аселдин жашоосуна рисковать этпей эле койбойлубу марат Асель үчүн кірген бір чоң рахмат азыр мен үйге анайын документтерді аламын да сразу милиция барам. хорошо жоқ Шамал азыр мен артынан интегрин милиция барам. ошон үчүн документтерди мага бер мен алып барып берем ол бөлі ойлогучу мен сага айтып атпаймынбы сен андан көрө бер мен өзүм жеткирип коем А? Э? Давай. Алло. Алло. Алло, газ. Алло, Улбат. Шамал жаныңдабы? Шамал үйіне кіріп кетті. Аны тезінен тоқтатшы, документтерді алыш керек. Иә. Адлас елді қармап отыр, документтерді қайырып бербесең. Аселді! Samal! Samal! Şamal açtım. Жамал! Шамал! Э, біз андай сөйлешкен емеспіз сен о, документтерді елдерге жардам берем деп албадың беле мен карачы эми сестренкамды құтқарыш керек азыр жамал Өзімді қарындашым қарындасым болғанда мені түсінбексің қазір маған әзірле адылға документтердің барын алып барып керек кетті қашан бір сағаттай болып қалды негізі басқа біреулер ұрдаш керек болчу ұрдап па башқалар қандай түшін соғады біз мындай қызыбызды ала қашқанға сүйлөшкөнбүз бирөөлөр менен силер кыз ала качуу кадимки адам мурда экенин билесиңерби жоқ алейкум ассалаумағалейкум алейкум байке шамал деген жігітті көрген жоқсың жок, жоқ көрген жоқпын жоқ екен ей балдар Силер жанагы жаңы көчүп келген шамылек дегенді иштеп жүресіңер и ооба бир эле болду го дейм сумкасын алып чыгып кетти эки үч күн мурун үй бүлөсү оокаттарын жыйнап аткан көчүп кетишти окшойт булар аэропортко кеттик эй отур сөйлешіп алып қызыңардың тұрмышқа шыққысы келбегені қарабай алағашын ұйыштырған да Тұрауы? ала қашқан немелер кешіп қалып орта башқалар ала қашып кетті да ошондойбу да Men dayatı nemenen düşmandan da gerek yok. Что там, алло брат сен дагы эле аэропортто иштеп атасыңбы бир кишини кармаш керек болуп атат ким аты шамал толук атын айтпайсыңбы шамиль абдраимов шамиль абдраимов все брат жардам берип позже объясню алейкум саламатсыз абдраимов шамилбек келдарович ооба қайсыл жаққа өтіп жатыңыз міне россияға болды э рахмат Шеф, бір сат өт. Не Алло. Документтер бізде. Мен азыр келем. Келшет азыр. байкеге через сумкасын ашып қоясыз ба сумкамды документтер қана документтер жоқ қандай жоқ е ешек қандай жоқ документтер қайда екенін айтасың ба осы сонда точно өлесің шамал мен документтердің барын иелеріне қайтарып бердім мен жардам бердім анан не қачасың опа е қайдан бұлар а бұлар қайдан ей бұлар қайдан Einbeißen! ей батырақ болды өдім бе? қайда жүресің Кечке күттім сен ақша іздеп жүрдім мына жиырма мың ақырғы ақшамды алып атасың Эй, қандай сен өмір бойы адылға қарыз болғаннан гөрі маған жиырма мың қарыз болған жақсы тура болды орта ауызда аласа бердесе жоқ үйдің документі ғана мен түсіндім неге шамалы екен адыл ешкімді алдаған емес мен сіздердің менен документтерді алып шығып кетіш үшін қалып айтып қойғам қарызға башым амбаттым не қыларын білбей қалдым жігіттер түсінгілөчү анан аз суммада адылға қарыз болған адамдарға жардам берейін деп шештім себебі олар залог қойған мал мүлкінен үй жайынан айырылып қалмақ адылды дагы жок кылмак анткени менин проблемалардын баарына ошо эшегин адылыңар күнөөлүү өлмүш эмне өлмүштү деп атасың сен проблемаларыңдын баарына өзүң күнөөлүүсүң билесиңби же адыл сенден қарызға ақша алды беле а не қылып айтып атасың е ә? сен азыр адылдан айырмаң жоқ болып калбадыбы эшек ә, жевал своими документтерами. Точно. Табасын. Аселді алып шығыш керек. Alo Aziz. E biz Şamal sat git diyorum. документтер е э, тиги документтерди өртөп салыптыр әсі менде идея бар қағаздардың ксерокопия қылыш керек бұл қанша керек онша керек срочно жерде отырып тұр анан сүйлөшөбүз қарап қойма Келе документтерди все мен кеттим жигиттер Не аферист келдің бе Келе документтерді әсел ғана әсел жақсы жерде отырады алло бұған шейін керек болды уже е маған жақпай ататын ол мен барып келейін онда мен ауырайын сонымен одан гөрі біздікілер шыққан жөн шыдамсайын Берем da кафеде сен жақсы сөйлегенсің негізі сенгем саған сен ішінде жердің түбінен суырып шықпадың ба саған көптен сөйлеткенмін ұшыңдан кейін маған жасағаның ұшыл ғой сіздерден маған еш нәрсенің керегі жоқ мұның бар арам жол жолмен табылған ақшалар иә де мана маға ушуну айтып аткан сенсиң да өзүң ойлочу эл сени каргайбы же мени каргайбы мен элге акча берем үмүт берем а сенчи барып тартып аласың алардан асел каякта дейм сенімді немен келе сода ойлап отырсың ба иә а Улан! жоғалтма оны әскери адам еркектердің ішінде сөйлесіп алчы мұны өшіріп салышым керек айтқам тәттіге электрик чакырып алды көтердім к стене қолды көтеріп қимылдамай тұр е бір нәрсе гүліп тұр ұқшайды тоқ тоқ тоқ қандай тоқтың е сен барсаң опасно болушы мүмкін е ішінде қарындашым күйіп жатады ғой Ha ha ha ha ha ha! Topukta ilgilenelim. Açarla! Açarla! Yıllar açarsın! Marat dur! Marat! Şef gideceğim! Şef! Ugh! <laughs> Шуловский не ескім о шуловскте көп суммада ақша салып қалды сол илеп атпаймын ошондуктан көп суммада акчаны банкка сакташ керек да мен мындайларды күндө көрөм өзүнүн башынан өтмөйүнчө билбейт да аягында ушинтип ыйлап калышат ооба Hazle. Hazle. Асел, сілер ең қымбат адамдың алдында тұрасыңар анда месе сілерді өмірлік жар деп жариялауға рұқсат етіңіздер қаншаға шақырдық сексен үш жүзді шақырған жоқпын енді сенің алысқы туғандарың мен алысқы туғандарым бар бірігіп үш жүз болшы да абаса заман көрінбейді ғой анан жумушта проблемалар шығып жатыр келбейді бүгін ошо анан азизбекемен биринчи жолу таанышканда өтө жакшы адам экенин билгем әжібәке жеңе бақыт болыңыздар өкіл ата өз ата өліп кетсін не болған тамада таба алғансың шалпарат кеған, просто кішіне арзан келді да ол нормальный ведущий атаның жерін білесің атаңа текші қарашы опыт жоқ па кішіне. қиратты дағы бір жолы құттықтайын балдарым бақытлы болғыла рахмат мен қылайын да Оқиым, елге жардам берем. ау мен да оқым улантайын деп отырмын бұйырса бүтіріп <laughs> іштеп азаматсың сен оқуыңды тастап салған мұрда лебелегемді шүмшік десе атам айтпады кел кел о қайсы костюм іле айтып қойшы а бұл баяғы неме выпускной болды дордойды ертең ертең алып алып едіңіз біле көрдің айттым біле аңдамаса қонақтар келіп орын алып берсеңіздер аңда қойып айымдар жана мырзалар биздин жеке каржы боюнча кеңеш берүүчү агенттигине кош келиңиздер биз жашообуздун көп бөлүгүн жумушка коротобуз акча табуунун аркасынан чуркайбыз көп акча табуу эң негизги максат эмес негизги максат акчаны туура колдоно билүү бөлүштүрүү жана келечекке сактап чогултуу тойдон кийин толтура проблемалар эмес жагымдуу эсте каларлык көз ирмемдер жакындардын ынтымагы бекемделишин көргөн кандай сонун чөнтөгүңө жараша жашап өзүңдүн ким жана кандай экениңден уялбаш керек ошондо гана сага акча да сый да келет эртеңки күнү бизди эмне күтүп турары эч кимге белгисиз жашоо ошонусу менен кызык андыктан алма быш оозума түш деп өз тагдырын өзү чечкен адам бакыт табат теодор торнтон мангер айтмакчы үнөмдөп сақтау адаты бул кайсы бир деңгээлде билим ал адат көптөгөн маанилүү сапаттарды тарбиялайт мисалы өзүн өзү чектөөнү тартипти үйрөтөт жана дүйнө таанымды жогорулатат заман Аргенович кызматыңызды кыянаттык менен пайдаланганыңыз үчүн жоопко тартыласыз ассалауму алейкум алейкум ассалам почтондукка чыгышыңыз менен ассалам алейкум алейкум эмне кылабыз шеф